So pelik juga Facebook tutup sebab kalau tengok atas ni tulis Audio inside we going away akan ditutup tak pasti dia going away tak pasti sama ada tutup ataupun di migrate Assalamualaikum apa khabar semua ya saya harap semua sihat duduk di rumah sama-sama kita putihkan rangkaian rangkaian kah? rantaian COVID-19 Okay, so kepada siapa baru dalam channel ni cek ya saya meron cek banyak boleh tengok pasal digital um, marketing khususnya Facebook dan YouTube so hari ni Cik nak bincang satu benda yang itu topik yang hangat si yang semalam uh, ah, Yasin ada post dekat Facebook Yasin Brown uh, pasal Facebook Audience Insight ni lah so jom kita buka ok mula-mula buka home siapa yang baru lah buka home tekan Ads Manager belah kiri ni tunggu dia loading lepas tu tekan 9 titik ni scroll bawah Audience Insight tekan ok tekan everyone on Facebook dah alright so basically uh, Audience Insight ni apa itu Audience Insight Audience Insight adalah satu tempat yang kita nak study audience kita yang di mana audience kita tu uh, contohnya yang target audience yang big big niche macam mana cakap Okay, kita punya audience, eh sorry, Okay, kita ada niche contohnya Yasin digital marketing Yasin punya niche digital marketing Yasin tahu Yasin punya big big tak big figure dalam digital marketing kat dalam Malaysia iaitu Sifu ABS Irfan Khairi dengan Azam Osman yang ada dalam ni so Yasin nak study dia tiga orang tiga orang apa personality yang besar ni uh, mana like depa ramai duk mana umur berapa laki ke perempuan dah kahwin ke belum kerja apa semua tu benda tu pakai iPhone ke pakai Android ke lah tu So audience insight ni tempat nak study Berapa ramai audience Depa yang aktif Supaya bila kita buat FBX Kita boleh target ha, okay. Contohnya sini location terletak Malaysia So umur kita buat open 18 sampai yang paling tua Lepas tu gender open juga lagi perempuan Interest okay. Interest kat dalam audience insight Sama macam kita buat FBS. Yaitu detail targeting saya suka scroll bawah eh, sini yang ada tiga benda Demografi, interest dengan behavior so dalam audio insight tiga benda tu juga so bagi contoh saya letak seafood ABS interest demografi, behavior graphic but to behavior behavior so tiga benda ni boleh letak dalam ni so basically macam mana kita nak cari audience kita menggunakan ni platform ni so pelik juga Facebook tutup sebab kalau tengok atas ni tulis ya? audience inside we going away akan ditutup tak pasti dia going away tak pasti sama ada tutup ataupun di migrate ha, pada Januari 21 lepas tu dia kata audience inside takkan ada dah hampa boleh guna Facebook Business Suite Insight. Yasin cari tak jumpa lagi tak tahulah kat mana kalau hampa mana jumpa tolong komen kat bawah Yasin cari tak jumpa lagi ataupun dia tengah setup tak tahu. Lepas tu kat situ kita boleh filter dan simpan audien kita dan audien kita ni boleh guna di mana-mana Facebook eh boleh boleh diakses melalui mana-mana Facebook Business Tool berkemungkinan ni tanya main mesin berkemungkinan depa nak collectkan semua Arduino Insight ni. Ada lagi beberapa lagi nak collect dalam satu business manager mungkin. Tapi tak tahu lagi kita tunggu 1 Januari nantilah. So sayang kalau Facebook nak tutup. Okey, baik tengok. Dengan ada Arduino Insight kita boleh study demografi berapa dengan yang ni siapa ramai yang lelaki ke perempuan tak tahu. Lelaki lagi ramai. Like CFWBX berkahwin dan engage shopper. Engage shopper ni orang yang suka membeli online lah. Lepas tu mereka like page-page apa Ada Sifu Ebek uh, ah, Muhammad Asri Saham Lepas tu EKS Apa ni ESQ Lepas tu Backpacker Nasib Niaga So kat sini kita dah tahu Liker Liker de, uh, ah, Sifu Ebek ni Yang merit Yang ingin Super Mereka suka like page-page ni juga ha. So apa bila kita nak buat ads Kita boleh target Yang ni Okay. Dia tak semua boleh target ha, Ingat Dalam audience site Tak semua yang ada dalam ni Boleh target Cuma ni just bagi gambaran kepada kita Ah, gambaran page yang macam mana like the follow so kita mungkin boleh cari yang lebih kurang sikit ha, macam tu so kat sini adalah dia punya bacaan data dia Yasin tak apa nak pandai sangat ada orang kata dia macam mana dia macam sorry yang, yang ni yang 250 ke 350 ni orang yang aktif 30 hari si Sifu ABS punya audis yang aktif dalam masa 30 hari ha, ah, dari sekarang contohnya hari ini 27 ha, so 27 bulan tiga lepas reaktif lah macam tu so itulah macam sayang juga macam tengok location kita boleh tahu negeri mana yang banyak yang top top country kat Malaysia kan macam ni top city kita tengok start Kuala Lumpur paling banyak lepas tu Selangor nombor 2 Terengganu Kota Baru so kita dah tahu kat mana nak placing audien audien audien kita nak buat iklan contohnya kalau saya nak target audience sifat ABS yang tak sifat ABS yang sini nak target orang sya'alam je boleh pimpin sya'alam sebab ada 4% 4% ni banyak ni eh daripada selected audience 4% daripada 300 ni banyak kan so sayang lah kalau Facebook nak tutup hopefully dia tak tutup dia hanya migrate so bila migrate mungkin kena belajar lagi lah benda baruan tak tahulah Tengok ni ada aktiviti pakai mobile Android so bila buat iklan kita boleh dah dapat data dah tak payah dia at least dia tak dah adalah targeted sangat tetapi dia boleh kurangkan dia boleh fokuskan narrow kan dia boleh funnel kan ha, kalau ayat ni funnel lah kan boleh funnel kan ke terowongan yang kecil tinggal nak close sahaja kot <laughs> mungkin itu saja kot daripada Yasin semoga bermanfaat kalau tak dia ok satu kita lupa dia boleh compare dengan page kita tetapi Yasin jarang buat sebab data tak cukup lah PSN data tak pernah cukup sebab sikit kan baru Leica tak sampai 2K so tu dah kot ok ha, dah dah dah agar dah <laughs> baru pagi ok sekali lagi semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen dan share kepada semua orang video ini dan kita jumpa lagi di video video akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya yeah.